三千万来啦！嗯，要个人家种豆芽，我种豆芽跟人家还不一样的，为什么不一样？我的方法不一样，我的时间也不一样。所以你看了我视频，很简单，很简单。OK，我告诉你先。首先呢，我呢，嗱，你看我芽菜已经种好了啊，我由头开始先。 你呢个杯要多少份量嘅廿廿豆芽啦？OK，头先一啲啲嘅豆芽已经准备了啦。点很简单，我们用个汤匙两两个一个两个放下去，两个汤匙可以浸一瓶汽水樽嘅，那个汽水樽就很简单。 这个注射针这个那个啊热的辣到的烧红烧的一个洞一个洞，不用麻烦了啊烧它一个洞一个洞几个洞，然后呢，我们准备好一个罐先，然后首先呢罐准备好了，啊，然后呢呢牙刀呢，我刚才说的分量已经做好了，OK，那么我要冲洗一下先啦，对不对？OK。 冲洗一下，嗯，OK，然后呢，我加水了，加满了点没关系，可以的，可以的，OK，嗯，然后将个盖关起来，将你牙刀放在哪里呢？你就放在地上最好噶啦，放在地上，留 D 它。 你可以可不可以都没問題。拿拿條衫，風衣衫也可以，好像有種保温具，大概四個鐘至五個鐘，没問題的。當然不可以超過很久了，怕得兜里面發臭。我已經將個兜嘅時間縮小了，為什麼？一粒豆令到它發起來的時候，它就會，嗯。 人家不用封盖的，很久的时间，我需要四个钟或者五个钟就可以将那刀发起来了。咁啊发起来之后呢，我们首先呢就要准备什么呢？哈，一条大的黑色的 T 恤，还有三条布还准备塞住里面的，塞住里面的，塞住里面的，弄湿弄湿，塞住里面的。 啊！我现在由头开始给你看，还要准备个什么？这个三条，因为种三杯豆芽，我谂多吃得多。有哦，那个是一种枯竭的脚来的，很容易解决的。拿条绳子，拿条绳子绑住中间，啊，绑住中间。咁然后咧，如果我我们将啲豆放下去的时候。 成日套住嚟就起嚟啦，即系我我一定要告诉你准备什么东西嗱，等一下就浸就 O K 啦，嗯，我然后就告诉你一种东西先，准备呢三样东西先，然后呢，我们种豆芽的时候呢，就很简单，嗱，我要缩起来，我呢啲种好啦，因为我不可以等这么久啊，告诉你啦，O K，我已种好嘅豆芽，嗯，我倒出嚟给你们看，O K，我要倒出嚟给你们看，怎么，嗱，你看。 好美的，真的好美的啊！如果我对你说，如果你没啊，种了豆芽发了豆芽的時候，譬如講，嗱，我我我将你啊，一粒粒嘅豆，豆在里面嘅时候，我们就将一条布塞在里面，放一边啊，啊，我將一邊，然后。 放一边。我们首先准，我跟人家为什么不一样呢？就是那个那个东西很特别的。为什么？因为那个东西保持它，如果我们十个钟、十个小时不记得换水，不关没有关系，可以帮助到它，因为它里面还阴阴凉凉，还有潮湿的，它能够帮助粒豆芽不会噎，怎么容易噎发臭 o k 就这么简单。我找一个必须要讲嘅。 一个一个洞一个洞嘅，喺度又准备一个东西，亦是一个一个洞一个洞嘅。咁我就放在里面一个胶盆子里面，首先放住个先，一个盆子盛住，放喺最底。咁啊，一个空间其他唔好浸住啲豆芽，等一生一个洞一個洞，亦是唔用放浸住豆芽。咁里面放一点水，啲水就唔好过呢个盆子。咁啊，然后咧，唔要过盆子，为什么？ 因為當我整做的時候呢，將啲水晶紙，我譬如说我教你們十個鐘或者十二個鐘、七個鐘、六個鐘也可以。將啲豆洗晒的時候，很容易，很簡單，很容易。咁啊，然後譬如说我準備了啊，仲一粒豆啦，我當時發自來啲样，咁啊，就这样先，弄湿一條布，咁啊，用呢啲套住嚟，咁啊，以後又六個鐘。 七个钟、八个钟、四个小时，我都试过，没问题。睡醒到明天也没有小时，没问题，因为一个盆子下边有水、有温度，给它，好像啊，给它一种保洁个温度，给它，没有给它热，给它散发里面的热力，所以当我们十十二个小时洗或者七八个小时洗的时候，很容易拿出来，就那个杯啊啊，就本来我这样包住佢？ 本来是这样包住的啊！我做一次示范给你看 o k 然后很这样包住嘅啦。咁啊，我尽量令它保持里面嘅温度，给它啊，呢度包住嚟，嗯，OK，包住嚟，放在啲沙阴凉嘅东西啊，因为其他阴凉嘅东西咧。 陰涼嘅東西呢，我們就比較容易保持里面嘅温度，唔好给它曬到它，因為曬到它，熱到它，它就變咗苦啦。做出來東西，OK，我們可以 OK，我尽快啊，拿上嚟俾你們最重複看一下。我呢個仲有啊，大概一個杯嘅時間，一般嚟说係有啊兩兩天多嘅時間就夠，因為我哋普遍係。 没关系，我做给你看嘛。啊，我拿出那条布线，因为我这里有点不平衡。啊，没关系。那么我将那个公平的折起好吧，我然后拿出来，拿出来。我大概用中间背东西有多少时间？大概啊，两天，半至三天，不超过四天。就种的这么长的豆芽，你看。 很强很强的豆芽，它为什么这么容易呢？因为我有的时候怕不记得，我出去了，完全不记得了。闹钟响起来，也不记得，没关系，因为我沙子那个保持一个温度给它，有点水温，沙边可以给它解温，里面本来还热的，因为豆芽冻它发的时候，里面很热的，它里面没有水的，那水流出来的，所以它。 耶，你没有经过几多个小时没有洗它就发臭噶啦，小小的臭臭的下面，所以我们大概六个小时、七个小时、八个小时、十二个小时我我都试过没问题，根本拿拿出来大概两天、半至三天的时间有的吃的啦。所以当我们清洗的时候怎么清洗它？OK，拿出那条那条试的没关系，拿出来先，然后拿那个水喉头。 冲冲一下，有两个方法。如果你一个方法不管它，也可以。我也是觉得这样穿。第二个方法将啲豆甚至很紧，不可以。一豆小小黏黏的时候，没关系，打打松来，打打打松来，给它松一点，比较里面容易吸收养分，还有洗得干净一点。所以现在不可以打了，西 <laughs> 到门嘅了 o k 然后再冲下水，冲下水，因为为什么要冲水呢？第一，它里面发豆芽的时候。 它本来个豆又系热着，如果你没有洗，热到它就会发臭。为什么我们要洗呢？主要洗它的热力，它的臭嗰种热力有种细菌嘅，所以变成我们洗了降温了，洗了细菌。咁然后咧，啊滴干水啦，啊没关系，滴干水，放在啲边，放在啲边咗之后咧，我们就拿起湿嘅，嗱，如果你安静嘅洗一衫，冲一衫，OK，然后。 啊，我们的塞住里面了啊，塞住里面了啊！我再重复给你看啊，刚才都准备的，你自得备嘅咪放整准备自杯了 o k 啊，然后我们就这样啊，中间放点绳子，我告诉过你的啊，然后铺下去，唔这么长，因为怕你撕了，唔这么长，OK，然后真的反过来这样哇。 一杯兩杯三杯，哦，我在不杯麻煩，咁啊，然後呢呢條係加強它里面的温度，好其它太陽曬到它，咁啊將啲病咁樣覆住嚟，呢度完全覆住嚟，好其他看到太陽，尽量它好正很多光曬到它有热力，如果你不记得嘅，好似我晚上。 呃，十二个小时晚上睡觉都早上十二十三个小时的过没问题。主要在人餐，没有试过那个方法，我就是试得很好。就因为有它，里面有水，保持它的温度，给它有水去蒸发上来，给保持一个温度，给它，冇给它过夜就呢豆呀。如果你不小心就会发臭，不可以吃了。所以变成我成功了。 为什么呢？我以告诉你们东西，外面的野菜呢，贵不是有一个问题，而是一种，因为我们外面这个，我试过看过，外面在太阳晒它，它都不会发臭的。为什么我那边东西，嗯啊洗的时候洗了，哎呦，它里面就发臭了。我就猜，因为我们种的野菜就完全没有农药的。 没有什么防腐剂的，还是最安全的了。除非我们的水有问题。如果我们的水没问题，我们一定要种出很天然的、很安全的、很健康的的豆芽出来吃。所以你看我那个方法跟人家很是不是不一样？如果你觉得真的啊，穿一下，OK，好，谢谢你，拜拜。